Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir oyun parkında Metan'la beraberiz. Hazır mısın Metan? Hadi kay, hadi kay. Hazır mısın Metan? Hadi kay. Hadi Metehan gel. I send not Spine with any fear, give a dog a bone, this old man came rolling time. Yeah.